أنت العظيم فلا يحيط بك المدى كل الأمور لديك تجري في قدر أنت الرحيم ولو غوى كل الورى Çocuklar telefonlarınızı elinizden bırakın ve o şapşal oyunu oynamaya son verin. Ha, biz Nimbles'dan iğreniyorum. Amcamın yani öğretmeni dediğini duymadın mı? Burası okul şapşal. Şimdi telefonunu kaldır dedim. Aa, ama buradaki herkes hala oynuyor. Herkes telefonlarını kırsa sen de mi telefonunu kıracaksın? Ee, yani evet kıracaksın. Sanırım öyle yaparım. Allahu Ey dostum, haberleri duydum. Beni de alın. Devi görmek istiyorum. Evet dostum, tabii ki gösteririm. Ee, telefonum nereye gitti? Buralarda bir yerde olmalı. Dolabımdan düşürmüş olmalıyım. Hayır Hayır Angelo, balırgili yakalamak için kafeteryaya gidemezsin. Aslında efendim ben e, kitabımı dolabımda unutmuşum. Gidip alabilir miyim lütfen? Hmm, tamam ama çabucak al ve gel. Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allahu Ekber, La ilahe la illallah. Hayır Şervut kafeteryaya gidip baykuş ayısı yakalayamazsın. Elimi kaldırdım çünkü Angelo kitabını benim dolabımda unuttum. Tamam tamam ama hemen git ve gel. Hayır. Dikkat et. Burada yok. Belki de telefonum çalınmıştır. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi hadi söyle şunu söyle. Hadi Şarvut. Kara Angelo mağarasına gidelim. أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله